Fiquem gaming! Oxe, ele não fez! Ele não fez isso! Ah não, ah não, ah O cara apareceu dando dois HS! Essa merda! Peraí que eu vou beber água ali, vou me acalmar ali então até mais quebrar a casa.